алейкум жерлестер мен әбдіманап Мерхан сапақұлы 12 сайлау округі бойынша парламент мәжілісінің депутаттығына кандидат ретінде өз өзімді ұсынып отырмын менің түсіп отырған аудандарым ол ә, жамбыл ауданы қарасай ауданы балқаш ауданы және іле ауданы осы округтар бойынша өз кандидаттығымды ұсынғандықтан сіздерді маған дауыс беруге шақырамын мені биліктің өкілі ретінде емес оппозициялық күштің өкілі ретінде қабылдап дауыс беруге шақырамын және де дауыстарың ұрланбас үшін тәуелсіз бақылаушы болуға шақырамын менің негізгі ұраным билікте болып жатқан коррупция мен заңсыздыққа қарсымын соның тамырына балта шабу негізгі мақсат дауыс сізден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 сол енді осы бензин туралы келіп едік осы жерге договор жасап енді бізге бензин бермей жатыр талонды не себептен әуелі ә, біз, біздің счетымызға әлі ақша түскен жоқ и мынау бензинге ә, сатып алуға счеттарына ақшалар түскен жоқ олар дейді біз әуелі біз қазір ә, төлесін дейді содан кейін біз бензинді береміз дейді біз енді ана округқа звондасақ олар айтады әлі ақша келген жоқ дейді біз 19-на дейін күтіңдер содан кейін сендерге ақшасын төлеп береміз дейді пока өздерің ақшаларыңды төлей беріңдер дейді бірақ өздерің білесіңдер айналайын халық бізде өзіміз Мирхан абдуманапов өзі өзін сынып жатыр мәжіліс депутаты болу үшін сол кісіде қандай ақша бар қалтасында сондықтан айтатын біз бензинсіз қазір қалдық оған балқаш ауданға бару керек жамбыл ауданға бару керек қаскелең ауданына бару керек оған барлық бәрібір бензин жоқ екінші мәселе тағы ол договор жасаған ана типографиямен осындай да жағдай бірақ та олар жатыр жүз сексен мың предоплата жасауға а бізде де осы қазір сондай ақша жоқ сондықтан осы мынау округтің сайлау округінің бастықтары бізге айтады күтіңдер а қашан болады ақша біз білмейміз деді енді өздерің ойлаңдар амирхан абдуманапов бір миллион елу мың төлеген он сегізіне дейін а олар бізге айтқан ана сайлау комиссиясы он тоғызына дейін біз содан кейін сендерге ақша шөт, мирханның счетына түседі деп әлі бір тиын да жоқ не істеу керек екенін біз білмей жатырмыз осындай міне жүйе не істеп жатқан жұмыстары бізге